Good morning! Anche se direi più buon pomeriggio perché qui sono le tre e un quarto. Mister, master, maestro? o semplicemente, oh, semplicemente, David. Lynch, it's, uh, it's January 1. 2022 and it's uh, it's a Saturday here in Naples once again 59 Fahrenheit uh, around 15 Celsius and this means that non è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda in questi giorni in questo periodo o almeno per me è sempre una percezione più di tanto non sento freddo invito sempre a vedere il video mio pensiero sul freddo di qualche giorno fa per capire perché non lo avverto il freddo più di tanto. Eh, oggi stavo pensando di fare questo esperimento il nuovo anno di separare eh, i video eh, di pensieri dal report. Vediamo un po' come va. Quindi oggi eh, questo video solo report meteo e saluti finali e poi pensiero separato diciamo dal video Vediamo un po' come va. Se dovesse andare bene, continuo così, eh, questo perché appunto poi il report eh, viene troppo lungo. Vediamo un po', nuovo anno, nuova modalità eh, di fare video, vediamo un po'. Uh, anyway, as you just see from the window, today non poteva iniziare che meglio di così l'anno, in negativo ovviamente, sono ironico, We Don't Have Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine, ma visto nuvole che coprono tutto il cielo, eh, dico la frase cult, mm, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, batta solo e suizzi, la vedo un po' comunque dura, è tutto coperto. Eh. Say the this So from the mythical window with the Dacared curtain. Uh, beautiful, certo. Non proprio bellissimo, sublime, perché non c'è il sole ovviamente, quel beauty, anche quel bellissimo sole azzurro, però comunque bella con questa inquadratura che crea sempre una luce, diciamo, particolare. And it's a green roller shooter, ovviamente è inutile dirlo in questi casi, poi è vero, non ha, di dicembre, eh, in questi casi non abbiamo Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, ma abbiamo... Those Beautiful Giant, uh, oh. magical and golden, golden and white balls and objects from the Christmas pine tree, che quindi posso, non sono ovviamente grandi come loro, ma possono comunque sostituire degnamente Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine. E un saluto anche da The Tether Mythical Window with the White Curtain, the Grey Roller Shooter. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, a great day, him all the people who follow the channel and the reports mm, spero che abbiate passato un giorno finale dell'anno bellissimo, insomma molto bello, spero e così anche il nuovo giorno, il nuovo inizio, quindi il nuovo inizio dell'anno altrettanto bene, stiate passando o lo passerete a seconda di dove vi trovate So again, I to the E, these people, and everyone too.